Da sind so tanzende Menschen, die so ausrasten und ganz hässlich tanzen. Abgehen, Party. Nee, kann ich nicht vormachen, <laughs> nee. Ja, jeder hat das eigentlich angeguckt und äh, jeder hat das irgendwie gehypt. Und wir, wir erklären den Hype. Was machte den Harlem Shake so erfolgreich? Wie wurde aus nervösem Gezappel eines der größten Internetphänomene unserer Zeit? Der Harlem Shake ist äh, sozusagen mein Lieblingsmeme. Es ist wie eine lustige Massenhysterie. Die sich mit dem griechischen Theater messen kann. Und diesem Theater werden wir in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober auf den Grund gehen. In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. In 15 Minutes of Fame, dem neuen Netzkulturmagazin auf ZDF Info. Thema der Pilotfolge, der Harlem Shake. 2. Oktober um 0.30 Uhr auf ZDF Info.